assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh inshallah ir video to kijin kanaran sai ir kyaran sai matkir kanaran sai kan matkan yin ga 1408 eh 1407 format mm, kama tin kwanda computer do inshallah kuna ngir kan video kanaran sai video to ne a ah, ran na yubal mustafa inshallah da ma video to kani nim da sai like nim sirin yamon gun video ga na ga nan kiyan tum subscribe ne na kare sai nim zin ga haro samir sai wai no ga na batul kinna video este de ke youtube youtube kat bore kanaran sai gasa man sai sakin video este de ke inshallah wadin ingan indir kanaran san kuna aram sidin yanda aram karisi subscribe aram zinjo har samu set wadin ogana wat kukin video este de ke youtube kanaran sai inshallah wadin ace bare sai mat karanga inga 1407 kodo karam mon sai kaman tin aram konda compete ko ro gani ma karan se inshallah wal bin dubal fon fura ni ga ka sai da da ngidi ngin ga do ga kaina ngin ga kase sai ga ta gaba kaina wal bin ngin ga ta sai free insha Allah dai wadin numa ngani kan dara sai kuna anan ah, sidin yanda yin guna video aga na gana kuyan subscribe ne kare sai wadin no girmo no gabi da mai dikan barbo go girgana insha Allah dai sai like wadin no gir video no gabi kan ram duto barbo do insha Allah dai dun sidin yan irin ko sun tin wadin video wa so Ah, ah to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah sun mutkaran goyin din ha ya. ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಐ ಟೆನ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಚೆ ಬಾಲ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಮಕೊಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ವೈಫು ಕಾರಣ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವಡೈ ಇನ್ನು ಬಾತು ಡಮಾರ ಹಿಂಚೆ ಬಾಲ್ ಚಮತ್ಕಾನು ಹೊರಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಾಕ ತಗೊತೀನಿ ಬರ್ಮಕೊಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವಡೈ ಸನ್ಮತ್ಕಾನು ಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅವಡೈ ನಿಮ್ಗೂ ನಾವು ಕಿಗಾವಿ ದನ ಕಿಗೋಲಿ ಮಸಗುಂಡ ಆ ನಾವು ಕಿಗಾವಿ ನಾವು ಕಿಗೋಲಿ ಮಸಗುಂಡ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವಡೈ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಸನ್ಮತ್ಕಾನು ಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅವಡೈ to madalla madalla inshallah dai sun wani wiyan wadona samun saya gon da ko wace wannan go dai to inshallah wani gidi ngani asun atun ya ada nima bol mo tan nima tango mo nanu gai aram kai kai inshallah da sanar kan gon kan dan sai yawo oh, dai ah, ni gidi nan da mutun asal kena kenan saya udah ngesel kan nanu ngetan nanu ngetan nanu ngetan orang ngani dia akan dah insyaallah sama kan dia orang di boleh mau sebelum orang udah tonton orang di mana sebagai anak anak mu sebagai anak anak kita insyaallah orang sama kan dia orang ini boleh sama mana mu siapa anda ah toma dalam adalah dingin akan dari sebut kerugian cinta ngangin akan dari sih inshallah den ma candi haram ka hinzanta bon den nano gawi sanmat en idonada inshallah den ma ka nan haram ka tum hmm, ku kodo den ma nanu gawi inshallah den ma batu haram hmm, ka dirsa antumo ngari ma tunandi tunandi ngodo atau model model selamat kan gue ngeliat cewek karena akan dansa ya cewek dan malah video moro nggak terlalu ini nggak ada lihat di selamat kan gue ngeliat dua dek Insyaallah undi ngan ya gue tunu nah halam tundai ya ucapan sih mengkilap mengkara to inshallah ngana inshallah da ngana tunari ga kai sati an ga sati mu sani ngana ma sati